我之前呢是在政府单位上班，然后上了十年的班但是我做搏击做到第三年的时候，我就把公务员的工作给辞掉了。 在这个时代呢，是一个对我们非常友好的一个时代，就是大家会把自己的很多的东西去分享出来，但是愿意去分享自己真正干货的人特别的少。当时我看到韩老师的视频，我就觉得这个人挺牛逼的吧，就说挺伟大的，因为他他可以把自己很干的东西拿出来，在网络上免费的去跟大家分享，去教学。所以说，我觉得有分享就有收获。 因为我是去过国外，我也学过正儿八经的泰拳，也打过很多比较厉害的把师的把，去老虎，去 Twins，去 Fairtex 训练。但是他们那边的教学呢，可能都大同小异，那种训练方式可能真的是很单调，也不太适合长期去开店儿去做生意，包括乐趣上面会差很多。 过来学了韩老师的课程，我就觉得授人以鱼不如授人以渔嘛。韩老师他的教学方式娱乐性、科学性，可以看出来这个老师他是去学过国外的一些很先进的搏击啊、拳击啊，也学过专业的泰拳，然后他把这两个东西能很好的融合在一起，而且有自己的风格、有自己的乐趣，很好的教学体系。